हेलो गाइस वेलकम टू मैंक व्लॉग्स गाइस आज हम लोग खेलेंगे play back to part three so guys हम लोग आज play back to part three खेलेंगे हम लोगों ने इसका पार्ट वन और पार्ट टू भी बना के रखा हुआ है उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं ये मैं पहले से खेल रहा था ये मैं पहले इंटरनेट ऑफ कर देता हूँ इसमें मैंने इतने से लेवल खोला है अभी आज हम लोग यही खेलेंगे गुड फ्रेजर में दी ड्रैगन डेन आवाज़ फिर मैं टोपी मैं मुझे यही और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना फिर कर देना लाइक लाइक नाउ आपको कुछ नहीं जाएगा आपको बस एक लाल बटन को दबा देना है और फिर उस पर आइकन को भी प्रेस कर देना है आपने पिछले के भी वीडियोस अगर अभी देखे हैं या फिर नहीं देखे हैं मुझे नहीं पता लेकिन मैंने पिछले वीडियोस में जो भी मेरे लड़का दिख रहा था फर्स्ट के टू वीडियोस में मेरा भाई था और उसके बाद के सबसे लास्ट में जो मैंने वीडियो डाला था ना वो मैं था बचपन का फ़ोटो था मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूँ अच्छा दो बार करना है यूज़ कोड अभी बार चलिए कोई बात नहीं फिर से कर लेंगे इसमें क्या है अपना कुछ नहीं जाता इसमें बहुत कुछ गया हम लोगों का और ना कोई अच्छा सा कार नहीं है देखिए स्कूबी है भी या फिर नहीं तो ईवो होगा देख लेते हैं कहाँ जा रहे हो कहाँ जा रहे हो स्कूबी हम लोग जा रहे एकदम स्पीड में जाएंगे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम कर रहा था ये गाड़ी तेरी तो ऐसी की तैसी स्पीड में लेके जाओ leaving the game. अब क्या खेलें इसमें एक रॉकेट मैन खुला हुआ है ऑलरेडी मेरे से ये अच्छा रहेगा सैनिटरी वाला इसमें मेरे ख्याल से ना कि एक ही बार हम लोगों को बस इवेंट कंप्लीट करना पड़ेगा ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ऑटो टटर बस एक जगह रख दूँ जो इसके दायरे में आदमी आएगा वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा ये गाड़ी को मार दूँ किसे ले लूँ नहीं ख़त्म कर देगा मैं ऑटो टोटल लगा देता हूँ वो गाड़ी ले लेते हैं ये वाला इसका क्या नाम था हाँ हल्दी मुँह कहाँ से रास्ता है हाँ ये रास्ता मुझे याद है यहाँ से टर्निंग ले लेना है भागो भागो भागो भागो इधर से भागो भागो भागो जल्दी से भागो इसको ले लेते हैं आगे बहुत ट्रैफिक जाम हो रहा है this 1 minute 10 seconds 1 minute 8 seconds yeah. oh yeah Our already event completed watch out blah blah चलिए खेलते हैं आइडिया शॉटगन इसमें मेरे ख्याल दो सौ शॉर्ट गन्स मिलेंगे हम लोगों को मतलब कि हंड्रेड शॉट टू हंड्रेड जितने भी शॉर्ट गन्स उसका जस्ट आप हाफ कर लीजिए क्योंकि ये हमेशा इवेन ही नंबर में रहेंगे ये कभी ऑड नंबर में नहीं जा सकते हैं इवेन ही नंबर में रहेंगे अरे मुझे कैसे कैसे İyi, bunu yemeyecek. Bir üşenirim arada. Çok girgen için. event completed जीत गए सो गाइस आज के लिए बस इतना ही आपसे मुलाकात होगी अब अगले वीडियो में चलिए थोड़ा हम लोग यूट्यूब स्टूडियो के ऊपर अपना नज़र ओ ओ नेट ऑन करना पड़ेगा सेवेंटी सब्सक्राइबर्स गुड या फिर नहीं भी गुड मैं आपको एम ज़्यादा कर नहीं दूँगा बस थर्टी सब थर्टी लाइक्स का इस वीडियो पे देख सकते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ डैशबोर्ड पे ये जो सबसे टॉप पे ट्वेंटी फाइव अगस्त लिखा हुआ वो मैं हूँ बचपन <laughs> का और ये और ये टेजर फोटोग्राफी उसके नीचे सेवेंटी अगस्त वाला मेरा भाई है दोनों ये जब नेपाल गया था तब का ये रक्षाबंधन का है ये दो तो आपने देखा ही होगा मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक वाला है ये वेरीफाई वाला है ये फोन स्टैंड का ये नीचे स्टार का है ओके गाइस आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए फिर उस बेलकन को प्रेस कर दीजिए तब तक के लिए बाय बाय टेजर see you in next video